saviez-vous qu'en 2020, le taux de remplacement des travailleurs en Matawini est de 41 ce qui veut dire que seulement 41 personnes de 20-29 ans seront disponibles pour remplacer les 100 Matawiniens qui quitteront pour leur retraite. Donc, pour que les entreprises puissent poursuivre leur activité, elles devront plus que doubler leur productivité. Une autre solution possible, attirer, intégrer et retenir la main-d'œuvre immigrante. Il faut agir vite. La pérennité de nos entreprises et la vitalité de nos municipalités en dépendent. Êtes-vous prêts?